Baie welkom. Ons is by die derde sessie oor die gawes van die Heilige Gees. En ons wil by hierdie geleentheid bietjie praat oor die gawes wat die Gees vir ons kom gee om te sê. Dit gaan oor woorde, maar woorde wat die Gees vir ons kom gee. So kom ons voor ons daarna kyk. Uh, ek besef net ek kan maar 'n kort rukkie, paar minute praat oor elkeen van hierdie gawes. Maar hierdie handboek het uh volledig 'n hoofstuk oor elkeen van hierdie gawes. En as jy dit nie in Afrikaans lekker kan lees nie, die boek is ook vertaal uh When the Holy Spirit Moves, the Person, Ministry and Gifts of the Spirit. Dis dieselfde boek net in Engels. So jy's welkom om dit uh in as jy hom nie in Afrikaans het nie, dan ook in Engels daarna te kyk. Bestel dit gerus hier by ons by die kerk uh NG Kerk Morlette Park. Uh kry vir ons uh by die telefoonnommer 012 Pretoria kode en dan 9978000 en gee maar net 'n boodskap en uh, ons kan vir jou help om die boek in die hande te kry om te versend of jy uh, reël hoe om hom in jou hand kan besorg. Nou goed, <clears throat> as ons by hierdie geleentheid praat oor die drie gawes wat spesifiek gaan oor woorde om iets te sê, dan is dit 'n profesie, 'n profetiese woord, of dis 'n spreken tale woorde, of dit is die uitleg van spreken tale woorde. Nou, ehm um, as ek praat oor profesie, dan wil ek eerstens sê onthou net dat dit die een gawe is wat tog uitgesonder word in 1 Korinte 14. Baie mense sê nee man genesing of uh, tale of iets wat jy meer kan sien en ervaar of beleef, Dis die belangrikste gawes. Maar as jy nou gaan kyk na wat die Bybel leer in 1 Korinte 14, dan sê hy: "Lê jou toe op die gawe van profesie." Dat dit die een gawe is wat in jou lewe die sterkste gaan funksioneer, waarvoor jy bid, waarvoor jy oop is, <clears throat> waarvoor jy jou oopstel en wat jy gehoorsaam en geloof elke keer sal sê vir iemand. Hierdie profetiese woord 'n woord wat van God afkom vir iemand spesifiek. Jy ken nie die persoon se hart nie, jy ken nie sy nood nie, jy ken nie sy behoeftes nie, maar God weet en sy gees wat in jou woon, gee vir jou daardie waarheid en daai sleutel wat jy vir daai persoon moet sê. En daarom is 'n profetiese woord altyd 'n woord wat iemand geestelik so wonderlik gaan seën. En vir hom ek het al gesien meestal as as as iemand so 'n profetiese woord vir iemand gee, dan is daar trane Hoe het jy geweet? Ja, dit is die Here. Dis hy wat weet presies waarmee ek worstel. En daarom sê Paulus, dis die een gawe en hy vergelyk dit nogal met spreek in tale en sê dis nie die heel belangrikste is, is om in tale te praat nie. Die heel belangrikste is om te profeteer want spreek in tale is iets vir jou geestelike opbou vir jouself. Maar profesie is onselfsugtige woord vir iemand anders waar jy vir daai persoon gaan help en waar jy hom of haar met 'n geestelike woord gaan opbou en geestelik vorentoe gaan help. En julle moet mekaar help om geestelik te groei. En daarom moet julle vir mekaar bid en julle moet oop wees om te ontvang die profetiese woorde wat God vir jou wil gee. Onthou net, baie mense verwar dit en hulle dink die gawe van profesie is om voorspellings te maak dit gaan gebeur en dat gaan gebeur. Ehm uh, dis nie dieselfde daardie profesieë wat ons in die Bybel van lees waarvan nog net een nie uitgevoer is en gerealiseer het nie. En dis die wederkomsprofesie. Dis nie 'n profetiese woord nie. 'n Profetiese woord is 'n woord wat uit God se hart kom wat profeties inpas in jou lewe en in jou geestelike lewe en wat spesifiek in jou lewe van toepassing is. En ek weet nie wat daai woord is nie. Ek weet nie wat jy nodig het nie. Ek weet nie of jy in hierdie oomblik nodig het om te hoor dat God vir jou wil sê, hy's jou herder. Hy gee om vir sy skape. Hy sorg vir jou. Moenie alleen voel. Moenie bang wees nie. Vir iemand is dit 'n profetiese woord wat die Here nou op my hart is. Nee, my teks nie. Dit is wat die Here dalk vir jou wil sê. Net ek is jou herder. Dis 'n profetiese woord wat vir jou gaan gerus stel dat jy nie meer verdwaal gaan wees nie, dat jy versorg gaan wees, dat hy jou gaan lei en dat hy self deur die donker dal vir jou gaan lei. En dat Psalm 23 is 'n deel in die skrif wat dit bevestig en vir jou wys, dit is wat God se woord is. God se woord wat nou lewend vir jou gesê word, is dit wat in sy woord vir ons opgeteken is, 'n waarheid wat in God se woord staan. En hierdie gawe gaan in jou funksioneer wanneer jy onselfsugtig begin lewe wanneer jy begin fokus op ander en waar jy vir ander mense gaan begin bid en waar jy vir hulle gaan begin omgee. Ek dink so aan 'n aan 'n vrou wat 'n uh, eh, uh eh, vir my amp gereeld vertel het van hoe wonderlik die Here vir haar 'n profetiese woord in die kerk kom gee. Sy sê as sy daar in die kerk sit en sy bid voor haar vir haarself en bid sy vir die mense, dan val iemand daar spesifiek op en dan vra sy Here, "Wat wil u vir daardie persoon sê?" En dan kom gee die Here 'n woord wat sy nie verstaan. Sy ken nie die konteks van daai persoon se lewe. Sy ken glad nie die persoon nie. En dan stap sy na daai persoon toe en sy sê toe ek vir jou gebid het, het hierdie woord by my opgekom. Ek weet nie of dit van die Here af is nie. As dit is, sal hy dit bevestig, maar luister, gaan hoor by die Here. En terwyl sy nog so praat, begin die persoon huil en sê: "Hoe die Here geweet. Dis hy alleen wat my hart ken. Dis die woord wat ek in hierdie oomblik nodig het." So, daarom sê Paulus, is dit die belangrikste gave, want dit is nie vir my eie geestelike opbou, so spreek in tale nie, maar dit is een gave waar ek ander gaan geestelik opbou en vir hulle tot sien gaan wees. So, dis daarom die eerste ding om hierdie gave te laat functioneer is, ek moet focus op ander mense. Dis waarna Joel 2 verwijs het, toe hy gesê het, God gaan sy geest stuur en sy geest gaan stuur, Mense laat gesigte sien en jong mans en jong dames hulle gaan profeteer. En hulle mense gaan van God boodskappe kry om vir mekaar mee te versterk en geestelik op te bou. So in die definisie van wat eh uh, profeseë staan eintlik in 1 Korinte 14 vers 3 daar staan iemand wat profeteer sê woorde wat 'n eh, ander gaan geestelik opbou, versterk en bemoedig. Dit is 'n profetiese woord. Dis nie 'n veroordelende woord. Soms uh, uh is dit 'n vermaanende woord en soms is dit 'n waarskuwende woord. Maar as dit negatief is en dit is afbreekend en veroordelend, dis nie wat God kom sê nie. Hy kom sê iets wat jou gaan opbou, wat jou gaan bemoedig, wat jou gaan versterk en daarom sê hy ook in die woord, Moenie sommer enige profetiese woord aanvaar nie. Toets dit dat die gees van die Here in jou hart kom bevestig. Is dit van die Here? En as dit nie, jy nie vrede het daaroor nie, dan verwerp jy dit. Dis wat hy skrywe tog spesifiek in 1 Tessalonisense 5 as Paulus vir hulle skryf en dan sê hy ek is bekommerd dat julle die Heilige Gees nie toelaat om te werk in die gemeente soos hy wil nie. Julle het nie vir hom vryheid en openheid nie. Julle weerstaan die Gees. 1 Tessalonisense 5 vers 19. Moenie laer die Heilige Gees weerstaan nie en julle doen dit deurdat julle die profeseë wat God stuur deur sy Gees wil verhinder. Moenie dit verhinder nie. Maar toets dit eerder. En behou dit wat goed is en die ander aanvaar julle nie. So Hy sê daar moet onderskeid getref word. Is hierdie 'n woord van die Here? as die hierdie woord van die Here afkom, hierdie profetiese woord van hom afkom, dan sal ander gelowiges dit ook bevestig en sê ek het vrede daaroor. Ek voel dit wat die Here vir jou wil sê. En dan sal jy in jou lewe bevestiging kry. Jy sal sê, maar weet jy, dis wat ek gister gelees het in die woord. Of dit is wat iemand anders ook vir my gesê het of dis wat vanmôre my gedagtes opgekom het toe ek gebid het. Daar gaan bevestiging wees van hierdie woorde dat dit God se woord is en dat dit vir jou spesifiek is in jou spesifieke omstandighede. So daarom moet jy weet, dit moet getoets word. Moenie sommer enige woord aanvaar nie. Maar beproef dit en laat daar bevestiging wees en onthou dat as dit nie in lyn is met die woord van God nie, dan moet jy weet, dit is nie van God af nie. God sal nie 'n woord vir jou kom gee wat strydig is met die Bybel nie wat hy in die Bybel geopenbaar het, is sy hart en sy wil. Daarom sal hy vir jou sê: Doen dit en dan sal dit in lyn wees met wat in die Bybel staan. As hy vir jou sê: Man, weet jy, hierdie ander vrou in jou in jou huwelik is eintlik so 'n besondere mens en dis God se seën. Hy wil jou seën met 'n nuwe opgewonde verhouding uh en dit is nie so verkeerd om langer in die geheim met haar 'n verhouding te hê nie. Jy weet dit steen nie woord. Dis nie Daai profetiese woord is van die duiwel, dis nie van die Here nie. Jy moet onderskei, jy moet kan insien wat dit is. Is dit regtig van die Here of is dit nie van die Here nie? Uh <clears throat> Jesus het daai onderskeiding gehad. Ehm uh, toe hy vir Petrus gewaarsku het en vir hom gesê het wat jy nou sê dat ek nie hierdie pad moet loop nie. Hierdie is nie 'n woord van God nie. Dis 'n woord van die duiwel en ek verwerp dit. Ek sal hierdie pad van die kruis loop, want dis wat God wil hê. En jy wil my op 'n gemaksigtige, gerief, gerieflike uh, pad stuur en dis nie wat God se wil is nie. So, toets dit. Wat sê God? Here kom wys baie keer net 'n beeld vir mense. Party mense sien in prentjies. Hulle hoor in <laughs> prentjies, ander hoor in woorde. So die belangrike is net dat jy oop sal wees om te hoor wat die Here sê en dan nie self te probeer aanlas nie, maar net dit wat die Here vir jou kom gee het. Sê dit vir daai persoon en hy moet dit gaan toets en ander gelowiges sal dit toets en dit sal in lyn wees met die woord van die Here. En as jy net in jou hart vir iemand gebid het en vir die Here gevra het en daar kom 'n indruk by jou. sien dis nie 'n woord wat jy uitdink nie. Dis 'n woord wat spontaan wil ek sê in jou binneste opkom wat die Gees vir jou kom gee. 'n Indruk of 'n prentjie, 'n beeld wat hy vir jou kom gee. En skielik maak dit vir hierdie ander persoon sin. Jy verstaan nie <laughs> asof dit sin maak nie as jy dit sê nie. Maar wanneer dit gesê word, dan gaan hier 'n nuwe wêreld vir hierdie ander persoon oop. En onthou, prediking is iets anders. Prediking is lering en evangelie verkondig. Maar daar kan ook profetiese woorde in wees waar daar 'n sin is wat die gees van die Here vir jou kom gee wat presies vir een persoon is en dat daar 'n profetiese woord in die prediking vir mense is. So daarom moet ons oop wees. Ehm um, ons moet gereed wees dat die Gees ons kan beheer en vir ons hierdie gawe kan gee en ons moet dit beoefen. As dit in 'n groep is, dan is dit maklik in jou klein groep dat ons tyd gee vir stilte en vir mekaar bid en dan vra Gees van God, kom gee vir ons as daar 'n boodskap is vir, vir iemand en kom sê vir ons wat dit is. En partykeer is dit 'n woord vir die groep. En daarom kan dit ook nie in die erediens sommer gebeur as dit nie eers getoets word en vooraf aan iemand verklaar is en besluit is, is daar bevestiging hiervoor. Is, eh, baie keer is dit sommer 'n woord wat presies inpas by die preek wat daai persoon nie eens van geweet het nie. So, daarom moet ons oop wees in 'n groep of ons moet weet dat as iemand iets op my hart lê, dat ek 'n nederigheid nie kom sê, so sê die Here nie, 'n nederigheid kom en sê, uh, dis wat op my hart is. Ek weet die Here het jou lief en ek weet dat hy vir jou omgee. Hy wil net vir jou kom verseker hy weet wat in jou hart aangaan. En hierdie beeld het by my opgekom of hierdie gedagte of hierdie teks en dan deel jy dit met daai persoon. En dit is die wonderlikste ding as iemand so profetiese woord vir jou gee want dit verander jou hele lewe en dit bou jou geestelik op. Dit was een van die woorde wat vir Petrus gedra het deur die moeilike tye. Hy het, daar was 'n profetiese woord <clears throat> waarvan ons lees uh in in die einde van Johannes waar hy sê hy uh, sal oud word en dan sal hy sterwe ook vir die vir Jesus. En dit het hom gedra deur al die jare van sy jong lewe en deur die vervolging en die hofsaake en die tronk en die vervolging en alles. Het hy geweet Maar ek het nog 'n lang pad wat ek gaan loop en die Here het vir my hierdie profetiese woord gegee wat my dra deur hierdie moeilike tye. En al slaan hulle my, ek weet ek gaan aan die ander kant uitkom en ek gaan weer die evangelie verkondig. Selle is ook vir Timoteus. Paulus skryf aan Timoteus spesifiek en dan sê hy vir hom: "Timoteus, ek wil vir jou herinner aan toe die ouderlinge jou die hande opgelê het en vir jou gebid het. Was daar 'n profetiese woord? En jy moet aan daai woord vashou." Nou ons weet nie wat dit was nie, Paulus verduidelik dit nie, maar dit sou iets wees van Timoteus moenie as 'n jong man voel dat jy nie werd is dat die Here jou kan gebruik of terugduins vir opdragte wat die Here vir jou gee nie. Die Here is met jou, hy maak jou sterk. Die gees wat hy vir ons gegee het is nie 'n gees van uh papbroekigheid en uh vrees nie, maar dis 'n gees van mannemoed en krag en oortuiging. So vertrou die gees om deur jou te werk dit het vir Timoteus gedra in daai tye wat hy as 'n skugter persoon miskien minderwaardig gevoel het, miskien gevoel het hy is nie in staat nie en hy kan nie. En as daai negatiewe gedagtes kom, hou hy vas aan hierdie profetiese woord wat die Here gesê het, dan wag vir jou nog 'n mooi pad. Dan wag vir jou 'n toekoms. Vertrou my, ek is saam met jou. Jy is nie alleen nie. Ek stap saam met jou. Nou goed, dan is daar die ander eh, gawe is die van tale en die uitleg van tale. Nou eersens wil ek sê Baie mense het vroeër baie negatief gepraat oor spreekende tale omdat dit ons dit in ons gereformeerde tradisie nie goed geken het nie. En baie keer het ons onsself verdedig en skuldig gevoel uh, teenoor ander kerke wat uh, waar dit gebruik en deel van hulle tradisie is. En ons het baie keer ook negatiewe dinge gehoor dat mense self sê, "Ooh, nee, daai tale is van die duiwel." Nee, ons moet kyk wat sê die woord, nie wat mense sê en hoe mense dit ervaar en watter uitwasse en watse karikature daarvan gemaak is nie. Ons moet kyk wat die woord sê en die woord sê dis een van die gawes van die Gees. Dis een van die gawes wat die Gees vir jou wil gee, waarna jy kan uitsien en waarvoor jy kan bid en waarvoor jy jou kan oopstel. Mense het gedink nee, jy is nie lekker as jy in tale spreek nie. Dis nou wat hierdie oor emosionele ouens, jy weet dis hulle. Nou dit is interessant dat die National Mental Health Institute 'n eh, ondersoek gedoen het uh tussen 'n groep wat in tale praat en 'n groep wat nie in tale praat nie en agtergekom het dat die emosionele welstand meer en beter is by die tale uh sprekers wil ek sê as die nie tale sprekers nie. So selfs die wetenskap het bewys dat daar's nie fout met jou as jy in tale praat. Jy hoef nie emosioneel jou op te werk of te dink dit is vir mense wat emosioneel bietjie onstabiel is nie. Nee, Dis een van die gawes wat Paulus sê deel van sy lewe was. As jy vir Paulus as mentor het en as jy vir hom as 'n voorbeeld het, dan sê hy vir jou, weet jy, ek dink ek praat meer in tale as julle almal. Ehm um, dis een van my sterk gawes. Dis een van die gawes wat vir my in my geestelike lewe soveel beteken. Dit help vir my in al hierdie stryde en al hierdie reise en al hierdie belangrike besluite wat ek moet neem, is dit waar die Gees net kom en hy in my en deur my begin bid Die probleem is baie keer, jy weet dat daar is uh met al hierdie gawes, gaan jy kry die duiwel maak dit na, hy's God se naaper en hy sal ook verkeerde gawes uh probeer naboots en of gawes verkeerdelik uh laat funksioneer. En dieselfde is met spreek in tale. Maar ons moet nou versigtig wees dat ons nie die baba met die vuil water weggooi nie. Ja, hierdie water is nou nie meer skoon nie. Kyk nou wat het hier gebeur. Hoor jy hoe die ouens mekaar daar opgesweep het? Hoor jy hoe die ouens daar dit namaak en hoe hulle dit prompt en hoe hulle probeer om woorde aan mekaar te sê? Maranatha, Maranatha, Maranatha, dan dink hulle praat in tale. Nee man, ons wil niks daarmee doen. Dan gooi ons die vuil badwater saam met die baba uit. Nee. Bybel praat van spreekende tale as een van die gawes van die Heilige Gees. En ons is onkundig, maar ons moet 'n slag gaan kyk. Uh, hier word verduideliking gegee, klomp tekste. Kom ek lees 'n paar van hulle vir jou dat jy kan sien dit is 'n Bybelse gawe en is iets waarmee God jou wil seën. Nou in 1 Korinte 12 vers 10 staan daar: Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en in 'n ander om dit uit te lê. So hier is twee gawes. Die een is om hierdie taal te praat wat jy nie weet wat dit is nie. Dis 'n engeltaal sê 1 Korinte 13. Hy sê alsou ek die tale van mense en engele praat. Dis 'n taal wat ek nie verstaan nie. Dis 'n engeltaal wat die Gees deur my bid is, die Gees se taal en hy praat direk tot die Vader en uh, dis in hierdie hemelse taal wat dit weer klink in God se oë. En ek weet dit is direk by hom en ek weet dit is sy gees wat bid binne God se wil en ek weet dit is 'n wonderlike gebed. En daarom laat ek die gees toe om deur my te praat hierdie woorde en ek bid. En as jy nou wil weet wat dit spreek in tale is, hier's 'n mooi definisie wat Paulus gee in uh, 1 Korinte 14 vers 2. Luister bietjie wat verduidelik hy oor wat is spreek in tale. Hy sê iemand wat ongewone tale of klanke gebruik praat nie met mense nie. Maar met God. Niemand verstaan hom nie, want deur die Gees sê hy onbegryplike dinge. So eerstens verduidelik die Bybel vir ons dat dit is onverstaanbare klanke en tale en woorde. Uh jy verstaan nie wat wat jy bid nie. Jy verstaan nie hierdie woorde wat op jou lippe is en wat jy uitspreek nie. Jy verstaan dit nie. Maar dis die Gees wat bid. En jy praat nie met mense nie, so hulle hoef nie te verstaan nie, jy hoef hulle nie te beïndruk nie. Jy hoef nie jou geestelikheid te wil bewys nie. Jy praat met God. En daarom kan jy is die plek daarvoor waar jy en God alleen is, waar jy met hom kan praat en waar jy jou hart eh, daar in die kar of in, in jou binnekamer waar jy met hom jou hart kan uitpraat en waar die gees net deur jou kan bid en vir jou met onuitspreeklike sigtinge kan intree waar jy nie eens weet hoe of wat om te bid nie. Paulus in sy lewe sê ek wil net <laughs> sê ek is nie teen tale nie. Julle hoor dat ek sê julle moenie dit nou oorskat nie en dink dis die heel belangrikste gawe want julle sien en ervaar dit nie. Nee, dis nie iets vir jouself nie. Moenie nou weer selfsugtig word in jou in, in jou geestelike lewe nie. Ek wens eintlik dat julle regtig almal in tale kan praat. En ek wil net vir julle sê, ek praat nie negatief oor taal nie. Ek praat eintlik meer in tale as julle almal. Kom ek lees vir jou wat staan hier in 1 Korinte 14 vers 18 tot 19. Ek dank God dat ek meer ongewone tale of klanke gebruik as julle almal. Maar in die byeenkoms van die gemeente wil ek liewer vyf woorde met my verstand praat om ook ander te onderrig. As duisend woorde in 'n ongewone tale, in ongewone tale of klanke. Hy sê, weet jy, dis mos baie beter as ek met jou praat en jy verstaan nie wat ek sê nie, kan dit jou nie opbou nie. Maar as ek in 'n verstaanbare taal met mense praat, dan kan ek hulle leer, dan kan ek vir hulle verduidelik, dan verstaan hulle, want dan praat ek met mense. Maar dan is daar ook die gawe wat ek dink ek meer as julle almal beoefen en dit is die gawe om met God te praat in tale wat ek nie eers verstaan nie, maar wat die Heilige Gees deur my bid. Nou baie mense sê o, dit het begin op Pinksterdag. Nou gaan kyk mooi. Pinksterdag se spreek in tale was nie dieselfde as hierdie gawe van spreek in tale nie. Op Pinksterdag het die groot opdrag gerealiseer: gaan en verkondig aan al die nasies die evangelie. So dit was die groot opdrag. Maar hulle kon nie uit hulle self nie en God het dit kom bevestig deur sy gees te stuur om in hulle tale te deur hulle tale te praat wat hulle self nie geken het nie. Dit was tale tot mense, woorde wat mense verstaan het. Dit was Italiaans wat hulle gepraat het. Dit was Arabies wat hulle gepraat het. Ehm uh, En dan kan jy nou maar Kappadosies en wat daar ook al die verskillende tale, dan ten 15, 14, 15, 16 verskillende tale. So meer as die apostels, klomp mense het begin ge, gepraat en die Gees het deur hulle gepreek. En dit was verstaanbare woorde en mense het gesê, "Is dit nie wonderlik nie? Ons hoor nou die evangelie in ons eie taal, 'n verstaanbare taal." Hierdie gawe wat ons hiervan praat, is iets anders. Dis 'n engeltaal wat ek nie verstaan nie en wat die Gees deur my bid En dan staan daar in vers 39 tot 40 in 1 Korinthe 14: Daarom beywer julle om te profeteer. Ek het net verduidelik hoe belangrik dit is. Beywer julle om te profeteer en moenie die gebruik van ongewone tale of klanke verhinder nie. Alles moet egter gepas en ordelik geskied. <laughs> weet baie mense dink, "O, oh, as jy vir die gees toelaat, dan is daar onordelikheid en dan is daar chaos en dan is dit dan ruk dinge aan uit." Nee. God is 'n God van orde. God is 'n God van vrede. God is 'n God van liefde. En as hy werk dan ervaar jy sy liefde en sy teenwoordigheid. Iemand het gesê die Gees is nie weird nie. Hy doen nie weird dinge, snaaks, vreemd. Die Gees is Jesus se liefde daar by jou. Dis sy omarming van sy liefde sorg en sy besorgdheid oor jou. En daarom sê hy beywer julle om te profeteer want dan praat julle woorde wat mekaar kan opbou want julle verstaan dit. Hy sê maar moenie die gebruik van ongewone tale of klanke verhinder nie. En miskien is baie mense uh, uh, aan tradisie vasgeket ge, ge, dan en sê hulle nee, da, ons ons aanvaar al die gawes, maar ons aanvaar nie tale nie. Nee, ek ek mag nie hier kom leer en iets anders leer as wat in die Bybel staan nie. En die Bybel sê tale is van die gees van God en is 'n wonderlike gawe wat die Here vir elkeen van ons bedoel het. En hy gee dit vir wie hy wil. En jy moet nie obsessie hê om dit te hê nie. Maar as die Gees dit vir jou wil gee, moet jy oop wees daarvoor. So ek mag nie die spreekentale verhinder nie. Wat is die doel hiervan? Die doel van die gawes is om iemand geestelik op te bou, om God te prys en om vir jou te help om te bid. So wanneer ek voel ek weet nie wat om te bid nie, dan kom help die Gees want hy bid deur my. As ek die Here wil loof en ek het nie meer woorde nie, dan kom vat die Gees oor. As ek iemand uh as as ek geestelik self opgebou wil word en ek sê Here kom versterk my, kom praat u woorde deur my, kom tel my net op, dan gaan hierdie spreek in tale sy plek kry. In 1 Korinte 14 vers 28 staan daar: As daar nie iemand is wat dit kan uitlê nie, moet die een wat ongewone tale of klanke gebruik stil bly en in die stil bly in die byeenkoms van die gemeente en net thuis met homself en met God praat. So hoor jy wat hy sê? Hy sê, as ons in tale praat, dan moet ons, het ons beheer daar oor. En as daar nie iemand is wat kan uitleen nie, dan moet ons stil bly. Jy kan nie sê, ja, maar ek kan nie help nie, die geest vat net oor nie en hy praat dier my uh, en ek moes nou sommer, nee, jy wil beindruk, jy wil hee, mense moet nie jou kyk, jy wil belangrik wees. Die gees van die Here het selfbeheersing en hy sal vir jou wys wanneer jy moet stop en wanneer jy moet stil bly en wanneer daar iemand is wat dit kan uitlê om dit dan uit te spreek. En dan is ons by die ander gawe en dis die gawe van uitleg van tale. Dis nie 'n woordelikse vertaling van elke woord nie. Dit is die boodskap wat nou die gees deur jou gebid het wat ek wil sê opsommenderwys oorgedra word. Daardie indruk, daardie boodskap daardie kern van hierdie woord wat jy nou uh, ervaar het die Gees deur jou bid. So dis 'n uit dis dis amper soos 'n profetiese woord dan uh, wanneer uh, eh, spreekentale uitgelê word en ons dan stil is het iemand het die woord gebring iemand het tale gebid en ons sê kom ons wag net so 'n bietjie kom ons luister wat die gees vir ons verklaar wat het hy nou gesê en dan kom daar 'n uitleg en daardie persoon vertel dit is wat God sê dat God is met julle. God kom waarsku julle om te luister as hy praat of wat die woord ook al is wat die gees kom bring en vir jou kom verseker God is almagtig hy die duiwel oorwin julle moenie vrees nie hy is die oorwinnaar op die troon en hy is by julle so uh wees oop vir die gawes om dit te ontvang om ook sprekende tale te ontvang jy moet net onthou die gees deel uit aan wie hy wil soos hy wil want hy weet dit gaan jou goed doen As hy weet dit gaan jou hoogmoedig maak en trots maak en geestelik laat bo ander uit dink jy's beter as hulle, dan gaan hy dit nie vir jou. Hy moet dit dan nie vir ons gee nie, né? So hang af wat jou motief is. Is dit tussen jou en die Here of is dit dat jy jouself geestelik meer wil bewys en geestelik hoër as ander wil wees en hoogmoedig wil raak? En as jy dan oop is daarvoor met die regte hart en gesindheid, dan moet jy die geloof hê om hierdie om jou tong en jou woorde vir God te gee en hierdie woorde uit te spreek wat jy nie eens verstaan nie en wat op jou binne in jou binneste uitvloei soos 'n fontein en wat opkom. Wees oop daarvoor. Uh wees oorgegee aan die Gees en weet dat dit kan enige tyd daar agter die kerk se stuur, enige plek gebeur. Onder die stort terwyl jy bad, terwyl jy ernstig stap, terwyl jy in gebed is, terwyl jy in 'n vergadering sit en jy hier ernstig bid, gaan die gees vir jou daardie woorde gee en deur jou kom bid. Gee jy net die beheer aan die gees en vertrou hom om deur jou te werk. En waar dit in 'n byeenkoms is en mense die, uh, uitleg daarvoor nodig het en dit hardop voor hulle gedoen word, dan moet jy weet, dis 'n boodskap wat God kom gee. Dis 'n profetiese woord uit God se hart. Mag die Here vir jou in hierdie uh, tyd meer duidelikheid kom gee uh uit sy woord, maar ook in jou eie hart en En ek wil vra dat die Gees van die Here vir jou ook die voorreg sal gee om in tale te kan praat en te weet dat dit iets is tussen jou en die Here in jou gebedskamer en 'n gebedstaal in 'n plek waar jy net vir hom al meer gaan loof en prys. En dis een van die gawes wat bietjie selfsugtig is want dit gaan jou self geestelik opbou. Die Here seën vir jou. Tot volgende keer, dan gaan ons weer praat uh oor die volgende gawe. En dit is die gawe van geloof, wonders en genesing. Tot dan. Mm -hmm.